Astăzi este despre a transpune. Uh, sunt la Cafe Dart, unde o să joc pe 2 octombrie, duminică, la orele 20, spectacolul meu Facebook Lover. Uh, te aștept aici și nu știu ce să zic, e adevărat că vreau să-mi fac reclamă, numai că dincolo de reclamă vreau să spun ce înseamnă pentru mine a transpune. Ehm, eu, cu ajutorul acestui spectacol, am transpus practic ehm, emoția mea de poate un an de zile, ehm, a întâlnirilor mele de pe Facebook. Nu sunt toate așa cum crezi tu. Unele sunt iubiri, unele sunt ca fulgerele, vin repede și trec. Cred că transpun viața unei femei singure, Um, care uh, își petrece viața virtual și poate te-am făcut suficient de curios și curioasă să vii pe 2 octombrie. Te aștept, te aștept cu mare drag. La revedere!